Всем привет, дорогие друзья, с вами Егор и Игорь. И сегодня мы с вами начнем играть под, в игру под названием Огонь и вода. Браузерная игра, типа мини-игры, там офисная игра, ну сейчас вы увидите игру ну, на экране. И вот мы зашли в саму игру, правда там в начале немножко другое начало, и вот мы сейчас с вами зайдем на турнир. потому что мы поиграли немножечко, поугарали, что делать. В общем, вот мы сейчас зайдем на турнир и не пройдем. Так, давайте, мы зайдем. Коротше, давай я сейчас прописки не забуду. Це на докований. Блін, у мене тут лаги, я щось помогу з лагами. Я щось помню. Ти, коротше, зможеш щось просто прийти, тільки тебе треба зробити без лагів. Після тебе лаги пошли, і ти зможеш прийти до тебе, тому що ти лаги прикатились. Чисто щось можеш большие, и даже если мы будем списывать, потому что ничего не изменится, получается вообще ничего. What? 啊。

Thank you. Ha! 嗯。 следующей серии. А пока что мы значит, выложим вот эту серию, и потом сегодня же, вот сейчас выйдет вот другая серия. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. А с вами были Игорь и Егор. Э, всем удачи, всем